Thank you. fin fine mia tutta ver mi fin fine estas nuda sen farb sen musico sen suker ti eleble play mal pruda, אין פין פין אמי עתוד קוהר Forme tinte la vesta join Dansas mi laŭ ritmo del sincer Nur eligas join Ien fin fine mia e caper Mi fin fine estas tuta Sen promesso, sen dub, sen esper Bien fin fine, mia mi alma Sur me tinte la ventaja Sentas mi mi uno en la er Portas nur eloc oc Se o che que mi anudet Esta salvi malo maggio Ne ad min al plida det Daure vastas la peisage 中。